Hello cikgu-cikgu semua, apa khabar? Dalam video ni saya akan menerangkan sedikit tentang Pixton, um, satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk mencipta komik. Kalau kita nak buat komik tetapi <laughs> tidak pandai melukis ataupun ni you know, tak tak tak ada apa latihan sesuai untuk melukis contohnya tablet semua tu, kita boleh gunakan Pixton dengan cara mudah untuk buat komik sebagai bahan pengajaran kita. Kadang-kadang kadang-kadang lebih suka, right? pelajar-pelajar lebih suka bila kita buat dalam bentuk grafik untuk menerangkan sesuatu konsep ataupun menerangkan sesuatu uh, topik pengajaran. So boleh pergi ke pixton.com ni, pixton.com. Dia ada empat pilihan kat sini. Kita ada educator, uh, student, parent dengan business. Kita pergi ke educator lah kan. Bila bila kita dah masuk ke bahagian educators ni untuk Pixton educator, kita just tekan try it free. So dia akan tanyalah kita nak gunakan untuk fungsi apa? Untuk membantu mereka menulis, uh, untuk saja try benda baru ataupun nak membuat rangkuman ataupun rumusan satu unit. So contoh saya ambil yang ni, saya pilih, saya pilih yang ni. bila dah sampai ke page ni, dia, kita, kita kena sign up. Maksudnya kena daftar kalau belum. Uh, saya suka daftar guna Google, nak guna uh, Microsoft pun boleh, nak guna Facebook pun boleh. Lebih baik kalau kita guna Google lah. Boleh link dengan Google account, uh, Google Classroom juga. So, bila dah masuk, uh, automatic dia akan tunjuk paparan ini di mana dia akan tunjuk intro video, commit maker dengan classroom setup lah. Ni hanya untuk cubaan saya. Tak perlu try dulu, terus ke next step dulu. And then get me ready. Type class dulu, contoh matematik 3A lah contoh. Uh, grade 3. Dia akan tanya, how do you want your student to join this class? dia boleh gunakan Google ataupun Pixel username. Kalau Pixel username ni dia kena uh, apa ni? daftar akaun Pixel lah. Kalau nak senang guna Google lah sebab lagi lagipun pelajar sudah ada uh, apa ni? Uh, email kan daripada Google Classroom. So kita pertama sekali kita disuruh untuk buat avatar ni. Avatar adalah uh, satu gambar yang melambangkan kita di dunia maya ni lah. So pilih email So pilihlah apa-apa yang kita nak ni nak tercah sikit kalau nak ambil headshot pun boleh dia ambil ni saja. nampak kalau nak full body pun boleh ok ni untuk download nah. kita boleh download headshot ataupun full body dan next step ni kelas kita korang sorang-sorang lah sebab belum ada pelajar kan ok ada dua cara nak gunakan uh, piston ni kita boleh tambah student ke dalam piston ni untuk buat uh, aktiviti yang kita sediakan ataupun kita hanya buat uh, bahan-bahan uh, dalam ni lepas tu kita save untuk tujuan lain contoh boleh letak dalam powerpoint slide dan semuanya ataupun letak dalam google classroom ni untuk cara belajar join lah kalau nak belajar join ok kalau tak ni printable apa yang kita boleh uh, jenis-jenis uh, benda yang kita boleh print lah okay. So, bagus juga Priston ni dia ada sediakan bahan-bahan kita boleh print. Kita pergi ke dashboard dulu. Ni dashboard. Ni kelas kita kan. Kalau nak tambah pelajar masuk macam Google Classroom boleh. Kalau tak kita boleh buat hasilkan bahan-bahan dalam ni. Lepas tu kita gunakan benda lain. Okay. Untuk kegunaan lain. So pergi ke My Comic. Okay, make a comic. Didi dan nombor ganjil. Contohlah kan, bagi tajuk sikit. Ah, ini adalah paparan uh, studio yang kita akan gunakan untuk buat komik. Uh, yang pertama sekali tap dia background untuk pilih latar belakang kita nak. Nampak tak uh, di setiap bahan yang ada, dia ada yang di lock. Lock maksudnya kita kena belilah uh, di premium. Kalau tak kita gunakan mana yang free sahaja. kita ada background untuk pilih latar belakang. Kita ada karakter untuk watak yang kita nak gunakan lepas tu fokus lepas tu fokus ni ialah lepas kita pilih selepas kita pilih watak tu kita boleh fokus ke bahagian tertentu right dan words tu words adalah untuk uh, text-text yang kita nak tambah ke dalam komik tu lah contoh kita mulakan dengan background kita pilih satu background dulu yang sesuai ke sini yang yang percuma mungkin yang ni pilih ni dalam ruangan selepas tu karakter contoh Didi tu Hmm, lebih kurang macam ni okey saya pilih DD tanda makan yang ni DD lah kan nampak tak dia terus dalam posisi berjalan okey kalau nak tukar dia punya baju semua tu boleh kalau tak ah, biarkan saja yang sedia ada nak tukar boleh tukar kat sini okey boleh tukar di sini alright lepas tu kita ke fokus nampak tak dia ada posisi tertentu kita boleh gunakan contoh kita nak fokus dia keseluruhan dia ke kita nak fokus kepada uh, paparan uh, lebih dekat ke nak dia tengah jalan ke eh nak dia dah jalan ke ke tepi ke semua tu boleh dibuat okey contohlah saya nak mulakan di sini okey contoh kita dah siap lepas tu kita tambah words words ni eh, dia ada tiga jenis speech thought shout whisper maka speech tu macam percakapan percakapan biasalah speech tu untuk percakapan biasa Ah, talk tu untuk apa yang dia sedang fikir Shout apa dia tengah menjerit Lepas tu whisper dia tengah bisik So kita boleh cakap uh, Kenapa rasa ganjil hari ni ya Contoh Kalau malas nak type boleh tekan yang ni Dia gunakan mikrofon untuk tukar kepada text Voice typing lah kan Okay Dan Sebab saya pilih speech ni dia jadi macam speech Nampak? Okay lepas tu face so sebab saya kata soalan macam ni saya boleh tukar ke face ni lah kan ke muka yang nampak macam dia tengah pelik rasa pelik okay, boleh tukar ekspresi lain kalau nak eh, lepas tu action kalau kita nak tambah action lah contoh ni tak apa-apa kita boleh guna tangan dia pun cuma tukar boleh gunakan <laughs> tangan dia. Okey. Baiklah, tu satu panel. Okey, kalau dah siap yang ni, so baik macam komik biasa lah, kita dah bayangkan dia satu lepas tu satu kan. Dia macam uh, flow dia lah. So tambah lagi satu panel kalau nak. Okey, boleh tambah. Contoh saya nak tukar dia position. Nampak tak bila kita guna panel tu dia akan ambil yang yang samalah untuk kita kekalkan watak yang sama. So contoh saya nak fokus dia lain sikit. So bagi tambah lagi words Mungkin di tengah berfikir Alright Apa yang Bidu tengah buat agaknya Okay contoh lah banyak soalan saya ni Okay nah Contoh saja ya Anda terpulang kepada kreativiti anda semua Okay nampak tak yang tadi speech yang ni dah thinking Okay macam kata dah siap semua tu Kita tekan done So bila kita balik ke dashboard ni, bila kita klik my comic, kita akan nampak comic kita kan. So boleh kita share, bila kita akan share. So kita boleh download dalam versi macam ni ataupun um, menegak atau melintang ataupun zip. Kalau zip ni macam dia buat satu-satu-satu kalau nak terpulang. So contoh saya dah download yang ni. Cuy memanjang lah. Okay. Kalau nak satu-satu pun boleh. Lepas tu kita letak dalam slide kita. Kita letak dalam Uh, bahan-bahan uh, pengajaran yang lain okay, untuk menyokong. So kalau boleh buat siap dululah uh, flow dia. Kalau nak jadikan sebagai bahan apa ni uh, latihan, kita boleh letak speech tu kita kosongkan. So pelajar boleh cuba isi. Itu satu lagi idea untuk gunakan komik. Baiklah itu sahaja tentang Pixton. Semoga ia membantu anda dalam pengajaran anda. Uh, semoga anda kekal tenang juga dalam pengajaran.